Всем привет! Сегодня 5 октября 2016 года и в этом видео я расскажу основную информацию о эльфах. Перед этим решила показать вам тыкву, которая выросла возле нашего дома, в нашем маленьком огородчике в селе, в Сибири, в Омской области. Вот такая она большая, гигантская. Занимает весь стульчик. Здесь домашние помидоры, которые также выросли в нашем маленьком огородчике сельском. Здесь большой кабачок. Здесь у нас растут алоэ, которые помогают от ран. Это кабачки или баклажаны. Точно не знаю, как называется. Напишите в комментарии, как точно. Это уже естественного размера тыква. Еще у нас выросла гигантская морковь. Если хотите, могу показать в следующем видео. Итак, начнем. Эльфы. Родственники гмуров, гномов, но они не выносят подземелья, поэтому им было трудно прятаться от людей. Могут обитать в деревьях, которые в таком случае нельзя рубить. Любят водить хороводы при лунном свете. Их музыка зачаровывает слушателей. Они имеют свойство истязать, так, так как у них есть специальная одежда. В ряде поверий эльфы имеют своих королей. В скандинавской мифологии их называют альвами, что значит светлые. В германской мифологии альвы – духи природы, они живут в своей стране – Альфхейме. В Ирландии их также называют сидами. В Англии в отличие от жителей скандинавского полуострова Германии, не разделяют эльфов на светлых и темных. Эльфы видятся англичанам скорее в образе феи, не злых, но и недобрых существ, со своими странностями, пристрастиями и пороками. В Дании под словом «эльфы» подразумеваются существа, легенды о которых широко распространены по всей Северной Европе. Их называют скоги, или лесными духами, или эли. Хотя легенды об эльфах не слишком распространены в Швеции, их фольклор включает в себя большое количество рассказов и легенд о фере и всевозможных мистических существах, обитающих в лесу. Считается, что лесные духи, упоминаемые в старинных шведских преданиях, это лесные эльфы или по-другому лесной народ. Во времена язычества люди верили, что в особенно раскидистых и мощных деревьях обитает лесной эльф. Ореол святости вокруг языческих рощ и деревьев берет начало от древнего обычая совершать жертвоприношения на деревьях. В Швеции до сих пор можно увидеть так называемые эльфийские алтари. В Норвегии широко распространены легенды и сказки о всевозможных низших мифических существах. Особенность норвежского представления об этом сверхъестественном народе в том, что, согласно их поверьям, тусеры, как и люди, строят дома и церкви, пасут скот и живут с селениями. Эльфы глубоко укоренены в европейской традиции. Само слово эльф по сути является неким обобщением. Эльфами называют лесных духов, фей, феери, гномов и даже троллей. Забавных существ, сопровождающих Санта-Клауса, помогающих ему разносить подарки, называют рождественскими эльфами. Большинство жителей Исландии верит в эльфов. Приезжая по исландской дороге, можно увидеть крошечные дома эльфов. Эльфам посвящают различную музыку, стихи, в поэзии стихи. Если вы хотите, можете поискать в интернете или же написать в комментариях, которые вы уже знаете. С их изображением делают раскраски, фигурки, украшения. Существуют различные литературные произведения с ними. Интересен образ эльфов у Уильяма Шекспира. Также об эльфах Упоминается у Гёте, Фауст. Эльфы присутствуют в произведениях Ридерда Киплинга, Парк, Пак с холмов 1906 года, Лорда Дансини, Дочь короля эльфов 1924, Джона Толкина, Властелин колец 1954, Андрея Санковского, цикл «Ведьма», цикл «Ведьмак» 1990-1998. Существуют мультфильмы, посвященные эльфам, например, «Гнездо дракона» Существуют фильмы, посвященные им, например, «Властелин коллекс». А также в саге «Гарри Поттер» существует определенный вид эльфа. В моем любимом сериале «Десятое королевство» также существуют эльфы. Я считаю, именно с этого сериала пошло направление снимать в фильмах про волшебство. Снимать фильмы про волшебство. А также этот сериал считается лучшим сериалом 20 века. На сегодня все. Поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписались, расскажите своим друзьям об этом канале, чтобы они подписались. И всем пока. Волшебного всем настроения.